মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়াৰ এণ্ড ৱাটাৰ টপিকছৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটমছফেয়াৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ যিয়ে নহওক প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ লগত সংগতি ৰাখি আজিৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ structure of atmosphere atmosphere is divided into five layers ইয়াত কোৱা হৈছে এটমস্ফিয়াৰ অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডল সাধাৰণতে পাঁচটা বায়ুমণ্ডলক সাধাৰণতে পাঁচটা লেয়াৰত বিভক্ত কৰা হৈছে ট্ৰপস্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ মেজস্ফিয়াৰ থাৰ্মস্ফিয়াৰ এক্সস্ফিয়াৰ এতিয়া আমি ইয়াৰে এটা এটাকৈ আমি বহলভাৱে আলোচনা কৰিম troposphere this is the most important layer of the atmosphere এটমস্ফিয়াৰৰ যিটো প্ৰথম যিটো লেয়াৰ ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ এইটো এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ লেয়াৰ হয় its average height is thirteen kilometre ইয়াত কোৱা হৈছে ইয়াৰ যিটো এৰিয়া ইয়াৰ যিটো হাইট জিৰ'ৰ পৰা লৈ তেৰ কিলোমিটাৰ বা বাৰ কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈ ই বিয়পি আছে সেই ইমেজটো চাওক এইখন আমাৰ পৃথিৱী হয় পৃথিৱী হয় পৃথিৱীৰ পৰা ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ উচ্চতা কিমান জিৰ'ৰ পৰা বাৰ কিলোমিটাৰ বাৰ কিলোমিটাৰলৈ ইয়াতে যদি তেৰ কিলোমিটাৰ লিখা আছে কোনো কোনো কিতাপত তেৰ কিলোমিটাৰ আছে কোনো কোনো কিতাপত বাৰ কিলোমিটাৰ আছে যিয়েই নহওক তেৰ কিলোমিটাৰ বা বাৰ কিলোমিটাৰ বেছি ডিফাৰেঞ্চ নহয় পৃথিৱীৰ পৰা ইয়াৰ উচ্চতা কিমান জিৰ'ৰ পৰা বাৰ কিলোমিটাৰলৈ ই আগুৰি আছে তাৰপিছত কি কোৱা হৈছে the air we breathe exist here আমি উশাহত যি বতাহ গ্ৰহণ কৰোঁ এই বতাহ সাধাৰণতে এইটো লেয়াৰতেই পোৱা যায় almost all the weather phenomena weather phenomena like rainfall fogs hailstorm occurs in this layer ইয়াত কোৱা হৈছে সাধাৰণতে সকলোবোৰ হয়দাৰ ফেন ফেনমেনা বতৰৰ যি ঘটনা বতৰৰ যি পৰিৱৰ্তন সেই সকলোবিলাক পৰিৱৰ্তন সাধাৰণতে এইটো লেয়াৰৰ ভিতৰতেই হয় অৰ্থাৎ ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ ভিতৰতেই হয় যেনেকুৱা ধৰক ৰেইনফল বৰষুণ হয় ফগ হেইল ষ্ট্ৰম শিলাবৃষ্টি হয় গৰমৰ দিন আহে জাৰৰ দিন আহে ইত্যাদি এই যে বতৰৰ যি পৰিৱৰ্তন ৱেডাৰ ফেনমিনা এইটো কোন এই পৰিৱৰ্তন কোনটো লেয়াৰত হয় ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ লেয়াৰত হয় এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কুৱেশ্যন এৰাইজ হোৱা দেখা যায় যিমানবিলাক ৱেডাৰ ফেনমিনা আছে এই ৱেডাৰ ফেনমিনাবোৰ সাধাৰণতে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ লেয়াৰৰ ভিতৰতেই হয় নেক্সট তাৰপিছত আহিলে আমাৰ stratosphere it lies above the troposphere troposphere just ওপৰতেই এই লেয়াৰটো ষ্ট্ৰ ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ লেয়াৰটো আছে আপোনালোকক প্ৰথমে ইমেজটো এবাৰ দেখাই লওঁ চাওক এইটো ট্ৰপস্ফিয়াৰ হয় ট্ৰপস্ফিয়াৰ ওপৰত আছে মেজস্ফিয়াৰ মেজস্ফিয়াৰৰ দূৰত্ব হৈছে বাৰ কিলো বাৰ কিলোমিটাৰৰ পৰা এইটো চাওক বাৰ ইয়াৰ দূৰত্ব কিমান বাৰ কিলো কিলোমিটাৰৰ পৰা পঞ্চাছ কিলোমিটাৰলৈ ইয়াৰ উচ্চতা অৰ্থাৎ বাৰ কিলোমিটাৰ কিলোমিটাৰৰ পৰা পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈ ই বিয়পি আছে ষ্ট্ৰটস্ফিয়াৰ নেক্সট আছে মেজস্ফিয়াৰ মেজস্ফিয়াৰ হৈছে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰৰ পৰা আশী কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈ ই বিয়পি আছে তাৰপিছত আহিল আমাৰ থাৰ্মস্ফিয়াৰ থাৰ্মস্ফিয়াৰ আশী কিলোমিটাৰৰ পৰা সাতশ কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈ বিয়পি আছে ইয়াতে কোৱা হৈছে it lies above the troposphere এইটো ট্ৰপস্ফিয়াৰ জাষ্ট ওপৰতেই হয় it extend up to a height of fifty kilometres ইয়াৰ যি দূৰত্ব ইয়াৰ যি উচ্চতা পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈ ই বিয়পি আছে this layer is almost free from clouds এই লেয়াৰটোত সাধাৰণতে কোনো ধৰণৰ ক্লাউড কোনো ধৰণৰ মেঘ আৱৰ ইত্যাদি পোৱা নাযায় এণ্ড এছ'চিয়েটেড হৈদাৰ ফেনমিনা যিমানবোৰ হৈদাৰ ফেনমিনা আছে সকলোবোৰ হৈদাৰ ফেনমিনাৰ পৰা ই সম্পূৰ্ণভাৱে মুক্ত making condition most ideal for flying aeroplane এইটো পইণ্টৰ ওপৰত বহুতো কুৱেশ্যন এৰাইজ হোৱা দেখা যায় যে সাধাৰণতে এৰোপ্লেন বা উৰাজাহাজ উৰাবলৈ এই লেয়াৰটো অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰ'টস্ফিয়াৰ লেয়াৰ লেয়াৰটো আটাইতকৈ উপযুক্ত হয় ম'ষ্ট আইডিয়েল হয় আমি যে উৰাজাহাজত ভ্ৰমণ কৰোঁ যাত্ৰা কৰোঁ উৰাজাহাজ যেতিয়া উৰি যেতিয়া আমি উৰাজাহাজৰ ভিতৰত বহি থাকোঁ তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিব আমি এতিয়া কোনটো লেয়াৰত আছোঁ ষ্ট্ৰটছফিয়াৰ লেয়াৰত থাকোঁ আছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে আমি যেতিয়া উৰাজাহাজত ভ্ৰমণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কোনটো লেয়াৰত থাকোঁ ষ্ট্ৰটছ ষ্ট্ৰটস্ফিয়াৰ লেয়াৰত থাকোঁ ইট কণ্টেইনছ অজন গেছ আৰু অজন যি গেছ আছে এই অজন গেছ সাধাৰণতে ষ্ট্ৰটস্ফিয়াৰ লেয়াৰৰ ভিতৰতেই পোৱা যায় সেই ইমেজটো আপোনালোকে চাওক এইটো অজন গেছ হয় অজন গেছ ষ্ট্ৰট্ৰস্ফিয়াৰ লেয়াৰৰ ভিতৰত পোৱা যায় এই এই পইণ্টটো কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ ওপৰত বহুতো কুৱেশ্যন এৰাইজ হোৱা দেখা যায় যে অজন গেছ কোনটো লেয়াৰত পোৱা যায় তাৰপিছত আহিলে আমাৰ mesosphere third layer of the atmosphere and lies above ষ্ট্ৰটস্ফিয়াৰটোৰ তিনি নম্বৰ লেয়াৰ হয় আৰু এইটো ক'ত আছে জাষ্ট ষ্ট্ৰটস্ফিয়াৰৰ ওপৰত আছে it extends up to height of eighty kilometre ইয়াৰ যি উচ্চতা প্ৰায় আশী কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈকে ই বিয়পি আছে meteoroids burn up in this layer on entering from the space meteoroids আৰু মেটিঅ'ৰইডছৰ বিষয়ে আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ চলাৰ ছিষ্টেম এণ্ড আৰ্থ চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰত আমি মেটেৰইটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ মেটেৰইটবিলাক সাধাৰণতে এইটো লেয়াৰত আহি ই পুৰি ছাই হৈ যায় যেতিয়া মেজস্ফিয়াৰ লেয়াৰত যেতিয়া এই মেটেৰইড মেটেৰইডছবিলাক সোমায় তেতিয়া এই বায়ুৰ লগত ইয়াৰ ঘৰখন হয় বায়ুৰ লগত ঘৰখন হৈ ই জ্বলি পুৰি ছাই হৈ যায় আপোনালোকক এটা ইমেজ দেখাই আছোঁ সেই ইমেজটো চাওক সেই এইটো চাওক এইটো মেজস্ফিয়াৰ হয় সেই যে ৰঙা ৰঙা যে যে দেখি আছে সেইবিলাক কি হয় মেটেৰইড মেটিঅৰইডছ এই মেটেৰইডছবিলাক যেতিয়া মেজস্ফিয়াৰ লেয়াৰৰ ভিতৰত আহে তেতিয়া বায়ুৰ লগত ইয়াৰ ঘৰখন হয় ঘৰখন হোৱাৰ ফলত ই ইয়াতেই জ্বলি ফুৰি ছাই হৈ যায় নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে নেক্সট আহিল আমাৰ thermosphere temperature rise very rapidly with increasing height in thermosphere ইয়াতে কোৱা হৈছে যে উচ্চতা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে এই থাৰ্মোস্ফিয়াৰত সাধাৰণতে টেম্পাৰেচাৰটো বেছি হাই হয় বা টেম্পাৰেচাৰটো সাধাৰণতে বৃদ্ধি পায় ইন থাৰ্মোস্ফিয়াৰ থাৰ্মোস্ফিয়াৰত থাৰ্মোস্ফিয়াৰ লেয়াৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ হাইট বা উচ্চতা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো বৃদ্ধি পায় ionosphere is a part of this ionosphere হৈছে থাৰ্মস্ফিয়াৰৰে এটা পাৰ্ট এটা অংশ অৰ্থাৎ আইনস্ফিয়াৰ হ'ল থাৰ্মস্ফিয়াৰৰ এটা চাব লেয়াৰ ধৰি লওক চাব লেয়াৰ আইনস্ফিয়াৰ কি these layer helps in radio' transmission আগৰ দিনত যে আমি আজিৰ পৰা প্ৰায় দহ পোন্ধৰ বছৰমান আগত ৰেডিঅ'ত আমি গান শুনিছোঁ বাতৰি শুনিছোঁ ইত্যাদি এই কথাবিলাক ৰেডিঅ'ৰ যি ট্ৰেন্সমিশ্যন যি সঞ্চাৰণ সঞ্চাৰণ কৰোঁতে এই লেয়াৰটোৱে অৰ্থাৎ আইনস্ফিয়াৰ লেয়াৰটোৱে সহায় কৰে radio' waves radio' waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ৰেডিঅ'ৰ যি তৰংগ যি ৱেভছ সাধাৰণতে ই সঞ্চাৰণ পৃথিৱীৰ পৰা সঞ্চাৰণ হৈ আইনস্ফিয়াৰ আইনস্ফিয়াৰ লেয়াৰত যায় আৰু তাৰ পৰা আকৌ ৰেফ্লেক্ট পেট বেগ ঘূৰি আহে টু দি আৰ্থ পৃথিৱীলৈ বাই দিছ লেয়াৰ এই লেয়াৰটোৰ দ্বাৰা বা এই লেয়াৰটোৰ জৰিয়তে এই ইমেজটো চাওক ইমেজটো চালে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব এইটো চাওক এই নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে আইনস্ফিয়াৰ এইটো এটা লেয়াৰ হয় এইটো আমাৰ আৰ্থ হয় পৃথিৱী ইয়াতে লিখা আছে আৰ্থ ইয়াৰ পৰা কি হৈছে আপোনাৰ ৰেডিঅ' তৰংগটো গৈ গৈ গৈ গৈ একেবাৰে আইনস্ফিয়াৰ লেয়াৰ পাইছে আইনস্ফিয়াৰ লেয়াৰত গৈ ই আকৌ কি কৰিছে আকৌ পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিছে ইয়াতে গৈ ঠেলা মাৰিছে সঞ্চাৰণ হৈছে পৃথিৱীৰ পৰা আইনস্ফিয়াৰ লেয়াৰত গৈছে আকৌ আইনস্ফিয়াৰ লেয়াৰৰ পৰা ই বেক হৈ আকৌ পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিছে সেনেকৈ গৈ সেনেকৈ ঘূৰি আহিছে ইয়াত সেইটো কথাকেই কোৱা হৈছে যে radio' waves transmitted from the earth are reflected যিবিলাক ৰেডিঅ' তৰংগ পৃথিৱীৰ পৰা ওলাই যায় পৃথিৱীৰ পৰা সঞ্চাৰণ হয় সেইবিলাক আইনস্ফিয়াৰ লেয়াৰত গৈ আকৌ ৰেফ্লেক্ট বেক হয় বা ঘূৰি আহে টু দি আৰ্থ পৃথিৱীলৈ নেক্সট আহিল আমাৰ exosphere it is the upper most layer of the atmosphere এইটো বায়ুমণ্ডলৰ একেবাৰে ওপৰৰ একেবাৰে লাষ্টৰ লেয়াৰ হয় এইটো these layer has very thin air এই লেয়াৰ সাধাৰণতে বহুতো পাতল বতাহ বা মিহি বতাহ পোৱা যায় লাইট গেছেছ লাইক আৰু কি কি পোৱা যায় লাইট গেছেছ পাতল gas like these helium and hydrogen float it into the space from air আৰু এই লেয়াৰটোত সাধাৰণতে হিলিয়াম হাইড্ৰজেন ইত্যাদি গেছবিলাক এই লেয়াৰটোত পোৱা যায় বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ আজিৰ আলোচনা ইয়াতেই সমাপ্ত থেংক ইউ